sei, eu não tô bem I feel alone, eu não sei pra onde eu vou Ei, cadê todo mundo? E eu não sei onde eu tô Ei, Ei. E todo mundo me abandona Existe a sua insônia Por isso eles foram embora Mas tudo bem, yeah, tudo bem Porque eu tenho ela e ela me tem I miss my old friends Mas eles me mataram, baby eles me chamam de fake Dead inside, yeah Eu tô dead inside, yeah Eu não confio em ninguém Mas... for Taco Bell. Hey, I can see my nation for right now. Essa congelada, nego, bust down. Só fala muito, nego, só play down. Tô mexendo muito, nego, calm down. Bust down. I'll shed you wall. Drip that nego, back com esse de raça, nego, chat, chat. Uh, tô com cinco paco no meu bebê. Foda essa fatia, tipo, ela é muito bebê. Uh, foda essa bitch porque nem make it. Uh, foda essa bitch melhor que a age. ex. Uh, paniquei, paniquei, paniquei. Uh, hey. Everybody run it out. Hey, nego, corre, run it out. Hey, go, nego.